കുറപ്പം നോക്കിയിരിക്കണം മൂങ്ങ har vi kommit på plats dit vi inte skulle utan en helt annan plats. Så nu blir det att ta ut tältet och sätta upp det och sen göra mat. Ja. Jag tycker vi ska sova här på vägen. Åt vilket håll skulle jag tältet sådär? Jag vet inte. Jag tänkte jag börjar på vira upp det så får jag se om tänne. Jag inte åt. Står du och smygsuper? Mm. Det gör du? Jajamän. Wow raj, raj. Jag just hittat en huggorm på vägen. Eller Benjamin hittade den. Och den är fullt med i matchen vad man gör. Usch! Luktar gammal fisk. ska jag och Drakis mm, äta. Eh, och mamma också. Snart. Och nu kommer jag och tvättar i munnen för jag har fullt i mat runt munnen. Jag tror att vi kommer sova superbra här inne, eller vad tror du? För eh, det är ju jättestort. Jaha. Vad ska vi göra sen då? Åka hem. Åka hem? tidigt på morgonen. Ja, men jag tänkte Jävlar vad mygg! <laughs> ja! Och du, ja. Ska, och du ska fara ut och myggdöda den. Så här ser det ut när man har tappat en GoPro i vattnet. Jo. Alltså kolla vilken fantastisk fredagkväll. Liten borre. Alltså hur jävla många backar ska det vara? Ja, nu måste jag pausa. Första dagen på resan. Nu är jag helt slut i huvudet. Nu vet inte jag vad jag ska säga något mer. Så jag ska försöka vänta till maten kanske blir lite mjukare. Gå runt här och titta lite. Och så syns vi sen. Ja. Nu är jag här. Norge. Härligt. Jag är fortfarande kvar. Storken har. Va? Japp. Är du glad nu. Ner i påsen med den då. Så, nu. snett. Sådär. Och så får du ner, så. Och så en gång till. <clears throat> Nej, du måste... Vad roligt det hade varit om du hade gått där och bara plopp, Vad gör du? Ska du dricka glykol? Ah! Nej, du kan inte dricka glykol. Hugg höger uppifrån. Så, nu. Bra. Jag jag blev lite rädd så jag sprang efter mamma för att hon skulle hämta salt för att jag tror att det kommer någon björn men de, då sa hon att, det kommer, att de kommer gå i Ida snart. Ja men det är långt med mina fossingar. Men det är lite för långt, jag är för kort mm. Nej, det är bra, då får man göra lite annat. Jag brinner! <laughs> Jag sen får de inte rätt på foten. Va? Men nu. Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. säger vi högt. Det är rött. Eldröret, kaminröret ända dit. Och ute faller snön. Jag har en. Den var där. Jag har en gädda! Gädda! Gädda! Storsatta gädda! Eller hur Danne? Mm. Det är bara lite Danne. Nej, bara jävla 160 knyck sen på asfaltsvägen, då blåser det rent. Ja, eller hur? Danne fick en öring. En liten, liten öring. Nu sitter jag och lipar här myser lite. Och mamma står och dansar. Backa! Riv upp! Wow! Kom upp Bosse! God morgon. Nu är det dags att kliva upp. Klockan är sex. Det här är då kanske där prästen sovde. Zeitraum. Không có lòng. Sådär, nu är köttet, svampen och löken färdig. Och det har jag stekt i grädde och eh, kalvfond. Så ha det bäst så länge, så ses vi snart igen. Hej då!